ठिक छ बाबु उदय ल नयाँ साल मुबारक छ हजुरलाई है धन्यवाद छ भाइ जस हामीले यतिको सोचेको थिएनौँ कि होइन नयाँ वर्षमा यतिको मान्छे आउँछ भनेर पहिलो अनुभव जस्तै हो नयाँ वर्षको त्यस राम्रै छ मान्छेको फ्लो छ बिहानको समय हो मान्छे आउने कम छ के अरे चोर करिब करिब भरिसक्यो राम्रै छ भन्नु चाहिँ खास गरी अब देवीलाई नै मान्ने हो के अरे होइन यहाँ भाकल लिएर बलि चढाउने गर्छ कि अब चाहिँ दर्शन मात्रै गर्नु पनि गर्छ तर पहिलाको तुलनामा यहाँ मान्छेहरू पनि एकदम राम्रो छ भनौँ न युवाहरूले गाउँ गाउँहरू समाजहरू चाहिँ पहिलाको तुलनामा अलिकति सक्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला जसले पनि भन्ने छादुबराई चाहिँ अलिकति त्यत्रो फेमस भइसक्यो अथवा त अरूसँग कम्पेयर गरेर एकदम फेमस भइसक्यो भन्ने अनि आदिमूल चाहिँ किन यति राम्रो नि ठाउँ पनि किन प्रख्यात हुन सकेन भन्ने कुरा गर्थ्यो तर अहिले चाहिँ त्यो बाटो समाएको हो कि जस्तो लाग्छ बाटोलाई नै हेरिन्छ के अरे दाइ होइन अब बाटो पहिलाको तुलनामा जे जस्तो भए पनि अलिकति अप्ठ्यारै भए पनि बाटो आइपुगेछ पहिलो कुरो दोस्रो कुरो यहाँ पसल होटलहरू नभएको अहिले पसल होटलहरू पनि भएको र मान्छेको चाहिँ अहिले थाहा पाउने जति मान्छेले चाहिँ के भयो भने यहीँ सबै खाजा खान पाइन्छ एउटा क्याटरिङ जस्तो बस्ने व्यवस्था भएको अनि अलिकति इन्जोय गर्ने वातावरण चाहिँ पहिलाको भन्दा भएको कारणले सेवा सुविधा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ सबै चिज पाइन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि पनि पहिलाको भन्दा अलिक खासमा आदिमल रिसोर्ट चाहिँ हामी तिनजना युवाहरूले गराएको दाइ होइन सुरुवात हामी तिनजना युवाहरूले नै गाउँकै युवाहरूले गरौँ भनेर छलफल हुने क्रममा हामी तिनजना जुल्यौँ हामी तिनजनाको कुरा मिल्यो तर हामी तिनजनाको पार्टनर हो हामी तिनजना प्रोभाइडर त्यहाँ सुविधाहरू के के छ के के गरे लन्च भइहाल्यो नेचुरल पौडी पोखरी स्विमिङ पुल भनौँ त्यो विस्तार गर्दैछौँ हामीले अनि त्यसपछि कटेजहरू बनाउँदैछौँ रेस्टुरेन्ट भइहाल्यो अनि त्यसपछि ग्रोसरी किराना पसल यहाँको मागअनुसार के के छ होइन दर्शनार्थीहरूले बसेटाहरू बेच्नेदेखि लिएर भाँडाकुँडा बस्ने व्यवस्था अब कोही बर्थडे पार्टी मनाउन आउनेहरूलाई बर्थडे पार्टीको लागि लोकल कुरा खाने लोकल होइन आफैले भाँडाकुँडा ल्याएर आफै गर्ने भएदेखि आफै गर्ने त्यस्तो तरिकाले हाम्रो अहिलेको हाम्रो रुमको क्यापेसिटी भनेको चाहिँ अब ग्रुपमा आयो भने केटाहरू हामी आफै एडजस्ट गर्छौँ भन्ने भयो भने चाहिँ हामीले बिस तिसजना पनि सुताएको हो तर हाम्रो खास रुमकै क्यापेसिटी भनेको चाहिँ चारवटा कोठाको भन्नु चार दिन आठ दुईजना जस्तो तरिकाले तर होइन डबल रेट यताउति गरेर चाहिँ बिस तिसजना पनि सुत्ता हुन्छ पन्ध्रदेखि बिसजनाको अहिलेको हाम्रो रुमको लागि चाहिँ चारवटा रुम हो चारवटा रुम हामी टेन्ट पनि ल्याउँदैछौँ त है टेन्टहरू गराउने त्यो चाहिँ समयको माग हुन्छ ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ चाहिँ खाना यो नै चाहिँ छैन माग अनुसार के जस्तो कसैले ब्रोइलर कुखुरा नै ल्याएर आफ्नै तरिकाले इन्जोय गर्न सकिन्छ सकिन्छ होइन आफ्नै तरिकाले पकाएर होइन लोकल कुखुरा खान्छन् होइन हामीलाई खसी बोका चाहिन्छ भने त्यो माग अनुसार छ ठ्याके जस्तो हामीले पिज्जा बर्गर त्यस्तो भनेर चाहिँ गरेको छैन तर अब पौडी खेल्न आउने बच्चाहरूलाई अहिले जतिसुकै जङ्क फुड हुँदैन भन्दाखेरि पनि जङ्क फुड राख्नै पर्ने जस्तो रहेछ किनभने पब्लिकको डिमान्ड नै हामीले पुरा गर्नुपर्ने जस्तो हो त्यही कारण अब गर्मी पनि आउँदैछ पौडी सिजन भएको भने त्यही त्यही आलु तारेको त्यो फ्रेन्च फ्राईहरू ससेजहरू बर्गर स्यान्डविचहरू अनि पिज्जा आइसक्रिमहरू मोमो चाउमिनहरू त्यस्तो नै हो अहिले चाहिँ साधारण नै चलाइराखेको छ दर्शनार्थीदेखि लिएर बुढाबुढीदेखि लिएर लिखान टोली बढी चाहिँ लमजुङ भन्ने एउटा त्यो साइडको देखियो दमौली अनि गोर्खा साइडतिर पनि गोर्खा घैरू यो मकैसिङ त्यो साइडबाट चाहिँ पूजा भाकलको लागि विशेष त्यो साइडबाट धेरै आएको देखियो त्यसपछि हाम्रो स्थानीयवासीहरू त भइहाल्यो अब याम्छौँ त्यो सबै खरेलीहरू त हाम्रो चाहिँ यहाँ त अब स्थानीयहरू नै भइहाल्यो होइन वर्षमा आफ्नो आफ्नो छरेको भाकल यो पारना त्यो त सामान्य नै भइहाल्यो हाम्रो स्थानीयवासीले गर्ने मेन यहाँको अहिले मान्छेलाई चाहिँ धेरै राम्रो होटल सुन्दर पनि खुलिरहेको छ नि त दाइ होइन यति यति लगानी धेरै लगानी गरेर यति सुविधा दिएर मान्छेहरूको होटल रेस्टुरेन्टहरू एकदम लग्जरी ठाउँहरू खुलिरहेको छ तर पनि यहाँ चाहिँ त्यो होइन कि एकदम नेचुरल क्या यो नेचर ब्युटी एकदम यो नेचुरल भएको कारणले मान्छेले खुल्ला इन्जोय गर्न सक्छ कि जस्तो आजै देखिसक्नु भएको छ यत्रो मान्छे आएको छ आफ्नै तरिकाले कुनै बन्देज छैन उहाँहरू आफ्नै तरिकाले इन्जोय गर्नुभएको छ होइन पिकनिक स्पोट पिकनिक सिजनमा पिकनिक भइहाल्यो अनि अहिले हामी होटल राखेपछि अब गर्मी सुरु हुँदैछ त स्विमिङको लागि मान्छे भित्रिन्छन् केटाकेटीहरू पूजाआजा गर्नलाई त्यही हो त्यो दुई तिनवटा दर्शन गर्ने भाकाल अनुसार दर्शन गर्ने पिकनिकको लागि र होटलको लागि चाहिँ पौडी खेल्ने खाना खाने ठाउँ ठाउँ घुम्ने शुल्कमा चाहिँ पूजाआजा गरेर सामान्यतया यहीँ अलिअलि खाना पकाएर लिएर जानेलाई शुल्क छैन र पिकनिकको लागि नै भनेर आउनेहरूलाई चाहिँ ग्रुप हेरिकन धेरैमा पाँच सय नभए एक सय पचासदेखि लिएर दुई सय तिन सय चार सय पाँच सय फिक्स रेट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पाँच सय भने पनि हुन्छ अहिले चाहिँ त्यो पाँच सय बापत स्पोर्ट शुल्क मात्रै हुने रहेछ त्यसमा केही सुविधा छैन स्पोर्टको चाहिँ किनिलिएको हुँदाखेरि सरसफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ क्लबले गर्छन् अब क्लबले क्लबहरूको पनि आ आफ्नै विद्यार्थीहरू छन् कोही कोही जबमा जानुपर्ने हुन्छ त्यही कारण खास व्यवस्थापन पक्ष क्लबले गरेछ तर कहिले कहिले अब दिदीबहिनीहरूले सरसफाइ गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको पारिश्रमिक दिएर सरसफाइ चाहिँ गरिराखेको छौँ aí. Go, Corona! Go, Corona! नाङ्लो बेच्न आएको हो कति हो त नाङ्लोलाई त्यसलाई चाहिँ किन डेढ सय त्यसलाई चाहिँ किन दुई सय हो कहाँबाट ल्याएको हजुर गाउँबाट यहीँ उता गाउँबाट हो पहिला प्याज काटा हामी दोर्ती गाउँपालिका नौथरी सेरा लमजुङ लमजुङबाट ए कसरी थाहा हो यो ठाउँ होइन यो हामी पहिला पहिला नै आउँथ्यौँ ए किन आउनुभयो यहाँ रमाइलो मन्दिरमा मन्दिर त्यो भगवान्को दर्शन गर्न ए पिकनिक पनि हो पिकनिक पनि हो ए कतिजना आउनुभएको छ हामी छौँ चालिसजना ए ए पहिला पनि आउनुहुन्थ्यो आजभन्दा बिस वर्ष पहिला आएको ए ए के फरक पर्नुभयो पहिला र अहिले पहिला आउँदा एउटा मन्दिर मात्रै थियो सानो अहिले चाहिँ धेरै नै विकास भएर चाहिँ ए कस्तो लाग्छ यो ठाउँ रमाइलो छ पिकनिक खानलाई राम्रै ठाउँ देखियो हस् धन्यवाद हजुरको शुभ नाम मेरो सोमराज पाण्डे लमजुङबाट कुन ठाउँ कसरी आइपुग्नु भयो भन्नाले कसरी थाहा पाउनु भयो यो ठाउँको भएर गोर्खाबाट आउनुभयो ए अनि किन यहाँ आउनुभएको छ देउताको पूजा नि गर्नुहुन्छ अनि सबै दिदीबहिनी रमाइलो पनि गर्ने भनेर कस्तो लाग्छ यो ठाउँ <laughs> पहिला त ठाउँ ए हजुरको नाम चाहिँ कुन ठाउँबाट आउनुभयो अरे गोर्खा कुन ठाउँ ए तपाईँहरू महिलाहरू मात्रै हो धन्यवाद भनिदिनु न मलाई आदिमको विषयमा चाहिँ अहिले पहिलाभन्दा धेरै चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ यो पर्यटक भनौँ न अहिले दर्शक चाहिँ अहिले भनौँ न पहिलाभन्दा धेरै चाहिँ चलफल भइरहेको छ हजुरले पनि हामी एउटै ठाउँको होइन पहिलाभन्दा धेरै विकसित भएको छ मान्छे यहाँ किन आउने त यहाँ एउटा दर्शनको लागि आउने हो एउटा चाहिँ हाम्रो यो आदिमूल भनेको चाहिँ एकदम तनु तनहुको भनौँ न सबैभन्दा चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो एउटा भनौँ न दर्शक भनौँ न हाम्रो चाहिँ हामी आउने जो जस्तै कि चाहिँ हामी जो कति ठाउँबाट गोर्खा लङ्जुङबाट आइरहेको छ नि हाम्रो यो माछा हेर्नुको लागि नै आउँछ त्यसमा फेरि तपाईँ हाम्रो कस्तो भने यो ठाउँ एकदम घुम्नलाई पनि रमाइलो छ कि किनभने गहिरी एकदम खाल्टोमा छ पानी कहाँबाट निक्लियो भन्ने कुरो चाहिँ एउटा चाहिँ आचम्म कुरो छ कि हाम्रो सर होइन त्यही भएर कहाँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू धेरै आउँछ आउँछ एकदम चाहिँ अमूल्य चिज छ कि यहाँ किनभने यहाँ पानी कहाँबाट निक्ल्यो भने अहिलेसम्म यति मान्छेले चाहिँ चासो लिइरहेको छ कि यत्रो चाहिँ समुद्र जत्रो चाहिँ हाम्रो स्विमिङ स्विमिङ उसले चाहिँ राखेको छ अहिले हो कि सत्य हो यो आदिमूल भन्ने ठाउँ यस्तो एउटा तनहु जिल्लाको सत्र सय फाँटबाट कति तिन किलोमिटर माथि गएर डाँडाबाट ओह्रालो झरेर एउटा यस्तो अद्भुत ठाउँ भनौँ न त्यो पानी भन्नाले त्यो मुहान यस्तो मुहान अहिलेसम्म हामीले कतै पनि देखेका छैनौँ एउटै मुहानबाट दुईवटा फाँट जस्तै सत्र सय फाँट र याम्बा फाँटलाई सिँचाइ पुग्ने पानी निस्किन्छ र यहाँ धेरै त्यो पहिल्यैदेखि हामी जन्मनुभन्दा पहिल्यैदेखि यहाँ बाबुबाजीहरूले त्यो माछा कहाँबाट आयो कसरी आयो त्यो उनीहरूलाई थाहा छैन र हामीले चाहिँ माछालाई चाहिँ भगवान् स्वरूप मान्छौँ र एकादशीमा ठुलो एकादशीमा चाहिँ यहाँ धेरै ठुलो जात्रा लाग्छ यहाँ भन्नाले यो चौरमा नअटाउने मान्छे हुन्छ हजारौँ मान्छे हुन्छन् र त्यस कारणले यहाँ यो नयाँ वर्षमा अहिले आएर नयाँ वर्षमा पनि यहाँ धेरै एकादशी जस्तै हुन लागिसकेको छ र अलिकता यसमा चाहिँ यो यो हाम्रो यो सरकारबाट चाहिँ अलिकता ध्यान चाहिँ अलिक नगएको जस्तो छ बाटो चाहिँ अलिक भएको छ यो बाटोलाई अलिक राम्रो विस्तार र अलिक पार्किङ गाडी पार्किङ अलिकति राम्रो विस्तार गर्न सके यहाँ यो ठाउँ चाहिँ धेरै चाहिँ विकसित हुन्छ र धेरै धेरै धेरै टाढा टाढा ठाउँका मान्छेहरूले नै यो चिन्थे चिन्थे होला तर अहिले त्यति अरू जस्तो यो चाहिँ त्यति चिन्दैन तर तर पनि अहिले चाहिँ धेरै प्रख्यात भइसकेको छ ए खासमा यहाँ चाहिँ किन आउँछन् मान्छेहरू किन आउनुपर्छ यहाँ चाहिँ एउटा कस्तो भने यो पा त्यो पानीको मुहान हेर्न आउँछन् माछा छ त्यो त्यस्तो माछा अहिले कुनै ठाउँमा नि छैन र यहाँ कुनै पिकनिक अनि यताउता बसेर खाना र दर्शन गर्नलाई धेरै रमाइलो छ चिसो छ गर्मी भने कहिले पनि हुँदैन त्यस कारणले मान्छेहरू धेरै रुचाउँछन् यहाँ आउन बाटो त अहिलेसम्म विस्तार गर्न सकेको छैन विकास त अब यहाँको जुन बनाउँदा नेताहरूले अलिकता विचार पुऱ्याउनु पर्ने हो तर त्यस्तो भइरहेको छैन तर पछि पछि होला तपाईँको विचारमा यहाँ चाहिँ के के गर्नुपर्ने देखिन्छन् अब अब चाहिँ यहाँ चाहिँ सबभन्दा यहाँ यसरी मान्छे आउन थालेपछि सबभन्दा ऊ हामीले देखि देखिराखेको छौँ गाडीलाई अब पार्किङ ठाउँ छैन अब माथि छ पार्किङ त्यहाँबाट हिँडेर आउन अलिकति गाह्रो छ सामान होइन पिकनिकको लागि आउँछन् र भाँडाकुँडा बोकेर ल्याउनलाई अलिक गाह्रो हुन्छ त्यही कारणले यहाँ चाहिँ सबभन्दा बाटो र अनि यो पार्किङको व्यवस्था गरेर गरेर यो चौरलाई पनि अलिकता बिस्तारो अलिकता गऱ्यो भने यस राम्रो तरिकाले गऱ्यो भने धेरै मान्छेहरूले आउँछन् होला धन्यवाद यो चाहिँ ग्रेभी यो ग्रेभी हो त्यसमा चाहिँ अब ग्रामी हो रोज चाहिँ बनाइसक्यो सर होइन ग्रामी के पाक्दैछ मासु <laughs> होइन खसीको पहिलो मासु सर कति बेला हो त खाने भोक लागिसक्यो अनि मान्छे नआएर सर

नमस्कार है नमस्कार भर्खर आउनु हुनुहुन्छ अब हाम्रो क्यामराम्यान हाम्रो मिजु भन्ने ल हो त नि त्यही भएर यस्तो लिएर बसेको ल है यो चाहिँ आदिमुखको नयाँ सालको प्रोग्राम एकदम राम्रो तरिकाले होस् भनेर हामी गर्दैछौँ गर्दै जाउँ हुने पनि सम्भव एकदम सबैजना इष्टमित्रहरू सबै दायाँ बायाँ सबैजना आएको छन् ल है त्यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग होस् हाम्रो आदिमूलले राम्रोसँग राम्रो राम्रो पुऱ्याइदिनुहोस् भन्ने मलाई चाहिँ एकदम ल भन्नुहोस् तपाईँ आउँथ्यो अहिले गएछु त गइहाल्यो नि सबैजनालाई हामी चाहिँ यहाँ खाना नमस्ते नयाँ वर्षको शुभकामना है हजुरलाई पनि मेरो पनि कहाँबाट आउनुभयो हजुर हामी गोर्खा गोर्खा नगरपालिका चारबाट आठबाट ए किन यहाँ आउनुभयो यसो नयाँ वर्ष चाहिँ यसो मनाऊ कति चाहिँ दिमाग मात्रै फ्रेस गर्ने भनेर यसो जाम दाजुभाइ भनेर हाम्रो टोल चाहिँ यसो दिमाग फ्रेस गर्नलाई नयाँ वर्षको अब आउने दिनहरूमा यसै सुखमय होस् भन्ने मनले चाहेर यसरी आएको भन्नाले यही आदिमूल चाहिँ किन रोज्नु भयो अब आदिमूल भनेर चाहिँ अब यो अलिक पर्ख्यातिर आउँदा ठाउँ पनि अनि यो यत्रो पानी यो खोला नाला यता नभइकन यत्रो ठुलो पानी निस्किएको यसको उत्पत्ति चाहिँ कसरी भयो भन्ने चाहिँ अलि बढी भयो र नि ए तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो ठाउँ यो अनौठा नै लाग्छ यो अब यस्तो ठाउँमा माथि कुनै खोला छैन केही छैन त्यत्रो पानी बाइस धाराडा पानी थर्लो निस्केको छ चार चार इन्चको पाइपबाट त्यही भएर ठिक छ अनि हाम्रो प्राकृतिक छ नि सांस्कृतिक परम्परा र प्रकृतिको चाहिँ देन छ गोर्खा नेपालमा चाहिँ हजुरको शुभ नाम मेरो कृष्ण कुमार गोर्खाबाट हजुर हस् धन्यवाद नमस्कार नयाँ वर्षको शुभकामना है हजुरहरूलाई कहाँबाट आउनुभयो हजुर गोर्खा कुन ठाउँ ए किन आउनुभएको त यहाँ दुई सालको ए किन आउनुभएको होला मिलेर हामी नयाँ साल मनाउँदा अब न्यु इयर मनाउँछ हामी चाहिँ मनायौँ नयाँ हामीले आफ्नै नयाँ साल ए अनि आदिमूल नै आउनु आउनुको कारण चाहिँ के होला अब यहाँ आफ्नै ठाउँको योहरू हामी अब यो पछाडि त्यो पहिला थाहा थिएन अहिले नयाँ ऊ भयो त्यही भएर हामी आफ्नै ठाउँबाट अलिक पर्यटन भनेर आन्तरिक पर्यटनको वृद्धि गर्न आउनु हो ए आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ अब जस्तै आदिपुलको चाहिँ निकै प्रचार प्रसार बढी भएको हुनाले हामीले त्यहाँ नि भनेर हाम्रो फ्यामिलीहरू मात्रै नयाँ वर्षको प्रचार डिग्री जस्तो अनि बत्तिस सय जस्तो गरियो काम राम्रो लाग्यो व्यवस्था पनि राम्रो रहेछ हस् तपाईँहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना राम्रोसँग इन्जोय गर्नु होला गर्नुभयो त के गर्ने गर त रल्छी खाना गाउँ गाउँमै पाइन्छ होला नि रक्सी त तपाईँको नाम भन्नु त चिनेन अहिलेसम्म छविलाल छविलाल पहिला चिनेन पहिला त चिनाएको फेरि बिर्सिन्छ खायो त रक्सी खायो नि ए आज त जति भयो नि खानु पाइन्छ अझै थप्ने हो होइन अहिले थप्नुहुन्न भरे थप्नु